上班族，我们的业绩成果是很重要的。今天他们说有一个同部门的新同事会跟我们一起并肩作战，能够减轻我的负担，真是太开心了。这就是你们的新人，好好照顾。怎么会是他？这么多年了，该不会还是老样子吧？太棒了，又是跟他一起，这下轻松多了。接下来一笔大案子，谁的方案被采用，工资会提升很高的。你们两位，好好加油。没问题，老板。 当心吧！哎，老同学场有什么紧记得要讲？哎，这么用功，应该是改变了吧？好啊。 秀，叔叔，你这么累，上班都在打瞌睡啊？他该不会是故意的吧？叔叔，刚刚，妈妈在前台贵宾。啊，OK，等下我过去。 打不开电脑的，他需要脸部辨识才能进去。老板明明刚刚叫的是你去接待贵宾，待会贵宾会上来，你去接待他们吧。你是想把我移开，好让你可以偷走我的计划吧？看来你从以前到现在都没有变，只会享受别人努力。这次的教训，你就好好吸收吧。希望各位喜欢今天的影片。 当然也是希望你们不要在职场上遇到这种人。我告诉你们，蔡常永就是这样子的人。屁了，真的是。在我影片出现的呢，就是这台 ASUS Vivo Book S 十五。然后这款的话，它有两种尺寸，一个是十四寸的，一个是十五寸的。然后除了我在影片上提到的所有特征，它还有五种颜色。我手上有这台粉色，还有青色、银色、蓝色跟黑色，总共有五个颜色啦。 小声一点，然后需要了解更多的详情，你们就可以到 A e 的网站去查询。很漂亮哦，买给我，没有钱，谢谢。今天影片就到这里啦，各位拜拜。